Сегодня пираты – это мировое движение, которое уже участвует в создании открытого, динамичного и просвещенного общества. Открытые и качественные знания для всех. Распространение свободного программного обеспечения в публичной, культурной и образовательной сферах общества. Свободный некоммерческий культурный обмен. Реформа закона об авторском праве и смежных правах, продвижение альтернативных лицензій творчих общин или Creative Commons і ГНО КПЛ. Максимальна ўцягнутасць грамадзян у грамадскае і палітычнае жыццё краіны, адкрытасць дзяржаўнай улады і празрыстасць прыняцця рашэнняў. Право на приватность в интернете и реальной жизни. Интернет как право. Мы считаем, что развитие цифровых прав является неотчуждаемым и логичным продолжением развития прав и свобод каждого человека и каждого гражданина планеты Земля в 21 веке. Организуют публичные лекции, обсуждения, кинопросмотры, где поднимают актуальные вопросы цифровой эпохи. Проводят криптовечеринки, где повышают сетевую грамотность. Изучая законы о копирайте, онлайн-инструменты прямой текучей демократии создают пиратскую базу знаний – библиотека, медиатека, торрент раздачи. Для расширения своего кругозора и обмена опытом пираты проводят различные онлайн-мосты, встречи и другие мероприятия, посвященные сетевой безопасности. Качай, шифруй, меняйся и меняй мир вместе с нами.